असलम फ्रेंड्स मेरा नाम है अवैस रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा फेव यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस सिर्फ एक क्लिक करने पर मूवी डाउनलोड कर सकते हैं ये पाकिस्तानी वेबसाइट है पाकिस्तानियों के लिए तो आप सबसे पहले क्रोम ओपन कर लें क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पर गूगल ओपन कर लें गूगल ओपन करने के बाद आप आप यहाँ पर सर्च कर लें जियो मूवीज़ जैसे आप जियो मूवी सर्च करेंगे तो आप ये सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक कर दें जियो उर्दू डॉट कॉम आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आप इसको स्क्रॉल करें जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये नीचे मूवीज़ आ जाएंगी आप किसी भी मूवी पर क्लिक करें जैसे मैं इस पर कर लेता हूँ हिटमैन्स बॉडीगार्ड में पेन मैंने क्लिक किया है जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आप स्क्रॉल अप करें तो आप ये देख सकते हैं कि प्ले का साइन बना हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक आप इस प्ले के साइन प्ले के बटन के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड वीडियो जैसे ही आप डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे तो के ऊपर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है तो इस तरह आप कोई भी मूवी सिर्फ एक क्लिक करने पर डाउनलोड कर सकते हैं और आप लेटेस्ट मूवीज़ ले सकते हैं ये मूवीज़ ये वेब इस वेबसाइट पर सबसे पहले ऑनलाइन प्ले करना हो तो आप इस प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ये प्ले हो जाएगी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आप अगर आप, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें शुक्रिया असलकम